simu tena he nikaambia amna he aniambie ah, chanzo nini cha kuwaita watoto oh. huku barabarani na we huku unaenda wapi mm. hali yako nyumbani kwako huku ah. asante sijui hata nkujibu nini sasa hapa ni hata sielewi nikaambia ah sasa kama uelewi ndio utajua ufanye nini kaniambia sasa basi tukae tuongee Mm. Nikamwambia huwezi kuniweka mimi hapa njiani tukae ya kwa mimi tuna chumba chetu. Eh, tuna familia yetu unaniachaje unaniwekaje njiani kama mwanamke wa njiani. Unajua mimi mke wangu si, yani siwe yani nashindwa kurudi nyumbani ghafla kwa sababu unajua nimeondoka unajua muda mrefu aibu si nikaambia hiyo aibu ni nini unaongoza huku, sio haya. Kunja kona, twende huku. Lakini unajua mke wangu, mimi ujue sijajiandaa kuruja nyumbani. Umejiandaa kwenda wapi? Twende hapo. Tena hana jinsi, kakunja tena, imebidi turudi nyumbani. Kufika nyumbani sasa mi hata sielewi mke wangu niongee nini, nifanye nini, yani nahisi kama siko sawa. Nikamwambia najua uko sawa, usiongee lolote wewe, kaoge, kula, panda kitandani, lala. Na kwa sababu najua utaki, yani mimi unanitenga, lala na mtoto wako, na mimi naye nitalala na watoto wangu wengine kwenye chumba kile kingine. Hey. kaoge, kala. Uko kula kwenyewe anakula kwa kuogopa kwamba uende ukamwekea kitu kwenye chakula. Eh, uenda nitamwekea labda kitu kwenye chakula. Nikaambia wala usipate shida. Mimi sasa nitaanza kula humu pembeni pembeni wote mwisho na katikati pia nile. Wewe tukaa tunakula wote sasa. Tumekula wote mpaka tumemaliza. Haya, sasa mimi nenda kulala. Naelala na mwanao. Mimi nimeingia ndani kuwa nimeingia Nikaita watoto wangu, nimelala nao wawili, madawale wakubwa wakubwa kidogo, yule mmoja mdogo. Yeye kabembeleza mwanae yule kaenda akamlaza. Mwisho ananiambia mke, mke wangu hebu njoo tuongee kwanza. Njoo tuongee. Unajua yote aliyotokea mke wangu sio rahisi mimi kama binadamu nichukulie yani simple tu kwa sababu hivi unajua baba ni mtu muhimu sana kwenye maisha yako. Hmm? Bila ya baba mimi nisingekuona, lakini leo hii kama umeweza kumtoa kumuua baba, hivi unashindwa kuniua mimi? Naamini watoto wako huwezi kuwaua yani hicho naamini, lakini mimi unaweza lolote likalitokea. Nikaambia mume wangu, nimejitahidi kuuza hadi nilichokuwepo nacho, nilivyokuwepo navyo. Nguo zangu nimeuza, vitu vyangu hata vidogo vidogo, vyombo vyangu nimeuza eh? Na wewe pia umenisaidia mume wangu kupata pesa kidogo kuchanganya na kufanya mimi kwenda kufanya toba. Leo hii mimi mume wangu kweli nikuue wewe? Kwa nini? Kama ningekuwa nataka kukuua nisingekuulia kule, maana hata usingejua lolote. Ningekuua kule na mimi ningeendelea kubaki kuwa nini? Tajiri. Tajiri. Kwa nini nikubali kuwa mimi maskini alafu nije nikuue? Hmm? kweli inawezekana mimi nikubali kuwa maskini nije nikuue alafu kama unavyosema nimekubali kumuua baba yangu ni kweli nimekubali kumuua baba yangu ni kosa ambalo nalijutia lakini pia kumbuka mimi binadamu nilikubali kumwacha baba yangu na mama yangu nikaja kuishi na wewe kwa hiyo sikuona umuhimu wa wale nikaishi nao mpaka nikazeeka nao niliwaacha baba na mama, nimeambatana na wewe, kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo wewe unaekaje pingamizi kusema eti nimewezaje baba nishindwe wewe? Kwa nini nilimwacha baba na mama angu nikaja kuishi na wewe? Mm? Na sisi tena tukaanza kuunda tena familia. Eh? Basi ujue kabisa wewe kwamba ni yaani wewe ni mtu muhimu sana. Eh? Akaniuliza kupita baba Nikaambia mume wangu, ukizidi kuniuliza maswali mengi yanayohusu baba au yayo yaliyopita, nahisi tu utakuwa unanichanganya mimi akili yangu. Kama tuliongea na ukasema kwamba wa kunihukumu ni Mungu na nimefanya toba, basi mimi naamini Mungu kanisamehe, basi na wewe pia ilitakiwa unisamehe. Na kama itakuwa bado ni yale yale ambao basi hatuwezi kusonga mbele tukaangalia maisha mengine, ni yale yale basi mume wangu kuna haja tena kutulia. Kivu. Ukae utulize akili yako, kama sasa utaamua kukaa na watoto wako, utulize akili mpaka utakapoona akili yako imetulia, imekaa sawa, na mimi nitulie, maana mwisho wa siku tunaweza tukajibishana maneno ambayo sio, nikajikuta kwamba nimekukosea mume wangu au umenikosea, basi tuache mume wangu akanielewa kwa sababu nikiongeaga sahe kwa hisia sana huwa ananielewa basi akaniacha akaenda basi kalala Nikaenda kulala tukalala ila yeye kalala na mtoto wake kabla ya kuamka na kurudisha nyuma kidogo tu siku aliyoondoka na siku ambayo alirudi alibeba nini na alikuja na kitu gani siku aliyoondoka akuondo zaidi ya simu mm. aliondoka nayo mm. basi aliporudi aliporudi karudi na nguo zake na nguo nyingine mm. kama shati ikarudi na mfuko ulikuwa una shati kama tatu mm. na suruali mbili ukiachana na hizo alizovaa mkaenda kulala tukaenda kulala wakati unalala kabla ya usingizi akili yako ilikuwa inawaza vitu gani mm. kiukweli pale matukio ambayo nimeyafanya nikijumlisha na yeye haya aliyoyapitia haya ambavyo amefanya nawaza ana haki ya kufanya hivyo eh? lakini je hapasi kunisamehe kama binadamu lakini mbona nishamwambia mimi kwamba yani yote ni kwa ajili ya familia na yote yote ni kwa ajili ya ulinzi wa familia tu mm. kwa nini hataki kunielewa kiukweli niliamua tu usiku ule niliswali nikamwomba mungu nilimshukuru mungu mwenyezi mungu nakushukuru umenirudishia mume wangu lakini basi mpe moyo wa msamaha ili anisamehe. Kwa nilimwomba Mungu siku ile, tukalala hadi asubuhi. Kwa nilipokuwa nikilala nikiwaza tu, Mwenyezi Mungu, naamini wewe utamweka sawa mume wangu. Kwa mimi siwazi kama labda ananikosea sana, ila nawaza mimi nimemkosea yeye, na haki ya kufanya vyovyote, ila kwa sababu mimi nimemkosea ila sikukosea kwa makusudi. Kwa hiyo tumelala hadi asubuhi. Siku ya, siku ya pili tumeendelea na maisha mengine, tumepika, tumekula mm -hmm. lakini kimya kimya tunapiga tu stori za kawaida tu za watoto wake, labda ata, yani sana ataongeana sana na watoto wake kuliko mimi. Muda mwingi anatumia sana kuongea na watoto wake kuliko mimi lakini na mimi muda mwingi nilikuwa nikimuomba Mungu. Sasa niliamua yani, Nilikuwa na swali tangu hapo. Nilipoamua, yani nilipotoka tu Freemason niliamua kuswali. Kwa nikaa na swali muda wote namuomba Mungu. E, namuomba Mungu ampe uvumilivu mme wangu, ampe ujasiri, anisamee. Kwa hiyo kwa sababu si unajua Waislamu tuna swala tano. Kwa niliamua kuswali swala tano. Kwa hiyo muda mwingi akiongea na watoto wake, na mimi najikuta muda mwingi niko kwenye swala na swali suna, nimetoka hapo, labda nitapika, nitafanyeje, nisijamaliza muda wa swala umefika. Kwa nikaa nimejiweka bize tu hivyo, ili mradi akili ipate kutulia, na naamini mambo yangu nikimshirikisha Mwenyezi Mungu, naamini yatakuwa mepesi zaidi kuliko kumshirikisha binadamu. Kwa tulienda hivyo karibia wiki nzima wiki nzima ile wiki ilipokwisha na mwezi wa Ramadhani nao ukawa ule nini mwezi mwandamu ule Ramadhani inaingia. Nikaambia sasa mume wangu, Ramadhani inaingia inakuwaje? Eh, wewe ni mume wangu na mimi mke wako, lakini japo umenitenga, sasa tunafanyaje? Akaniambia hapana, mke wangu sijakutenga, ila unajua tu sijakaa sawa, ila sijakutenga. Sasa kwa sababu Ramadhani imeingia hii, tunafunga wote, tunaswali wote, maisha yaendelee. Na kuanzia leo sasa hivi watoto, watoto wako wanalala huko, mimi nalala huko na yeye na wewe unalala huko pamoja. Kaambia sawa, mume wangu, haya tunaendelea na funga za Ramadhani. Mwisho wa siku nashukuru Mungu, Ramadhani ikaisha, maisha akawa, japokuwa mume wangu alikuwa yuko sawa, lakini naamini alikuwa anaendelea kukaa sawa taratibu taratibu. Kwa Ramadhani imeisha, tukasherekea sikukuu vizuri, maisha yakaenda vizuri, ila sikukuu ilivyoisha akaniambia mke wangu, yani kuanzia leo kama wewe ulinikosea mke wangu, nimekwambia na mimi nimekusamehe duniani hadi kwa Mungu, na kama wewe nimekukosea mke wangu, naomba unisamehe. Nikaambia mume wangu, mimi nishakusamehe kabla hata hujaniomba msamaha, nilishakusamehe ila tu na wewe nazidi kukuomba msamaha. Kaniambia mna shida, ila sasa mke wangu kwa maisha sasa hivi yalivyo, kwa sababu kidogo kuna vibiashara hivi ambavyo nataka ufanye na mimi pia nifanye kwa ajili ya watoto wetu. Naona tuleke tutafute mtu wa kutusaidia kukaa nyumbani kwa ajili ya watoto na wewe ukihangaika, maana sasa hivi hali imekuwa ngumu, ila inatakiwa sasa ndo tuzoe maisha yetu haya. Haya ndio maisha yetu halisi. Yale mengine yote yalikuwa sio halisi, lakini haya ndio maisha yetu halisi. Kuna jina mwenyewe anapendaga kuniita ambalo mwenyewe huwa akikaa sawa. Jina lipi? Mimi kabla sija kuwepo, kabla sijawa Muislamu mm. nilikuwa ni Mkristo. Ndiyo. Na ndio maana hata nikijitambulisha pale unakuta mwana Hamisi Laurent lakini huku ni mama mkombozi. <laughs> Kwa hiyo huwa anatumiaga jina langu la Kikristo ambalo ni <laughs> sipendi nilitumia kwa sababu nishaliacha. Kwa hiyo analitumiaga yeye tu mwenye akifurahi. Si ndio hiyo historia tunaijua? <laughs> ah, mwenye ananiitaga Kristina. Mm. Kwa hiyo Kristina wangu mimi naomba unisamehe na naona sasa hivi haya ndo maisha yetu halisi, haya ndo maisha ya Kristina mm. mm. na sio ya mwanahamisi ya nani, haya ndo asilia yetu. kambi haya, mume wangu, tuishi maisha yetu sana kweli, haya ndo maisha yetu halisi. Haya maisha ya miaka minne yasitufanye sisi tu tuwe eti ndo tumezoea raha, tushindwe tusahau yale maisha yaliyopita. Hakuna basi mke wangu. Tulikubaliana na mume wangu tukaanza vibiashara vyetu vidogo vidogo, na dada pale wa kutusaidia kukaa na watoto ashafika, kwa sababu tulimwomba kutoka tena kijijini kwao. Sasa haikuwa ni kwamba tumlipe hela nyingi sana, Aa, ah, ah, tuliona tu kwamba tunakaa naye tu kama kindugu, kwa tukawa tunakaa naye na sisi tukawa tumeanza biashara vyetu, ila sasa mimi wakati nimeenda kufanya hija, nilipata bahati, kama unakumbuka yule mzee ambaye nilikutana naye kunisaidia wakati niko eh, hospitali ni, eh, niko Freemason mm. tangu yale maji aliyoyatumia mm. na kauli yake alivyokuwa ameongea kwamba ukipata bahati nenda kafanye toba ija nini Maka au Israeli mm ufanikishe kugusa na maji ya baraka mm. Ehe. Kwa hiyo uliita maji gani ulisema? Maji ya Zamzam. Yes, hicho ndio nachokumbuka ndio. Ehe, maji ya Zamzam na bahati nikawa nimepata na ua mm. la Shajati Mariam. Mm. Kwa hiyo nilikuja nayo ndio vile vitu ambavyo nilikuwa navitumia mimi kwa ajili ya kusaidia familia yangu kwa kipindi kile. Kwa hiyo nikapata wazo tukaongea na mume wangu katika biashara hizi ambazo tunazinini tunazifanya basi ni vizuri tukiwa tunatumia kama mimi katika mambo magumu niliyopitia yamenisaidia maji ya Zamzam na ili ua la Shajati Mariam. Kwa nini tusitumie hili ili ua na haya maji kuwasaidia watu wengine? Mm maana wapo wanaamini wenye matatizo inawezekana zaidi yangu au wakawa basi wana matatizo walau kidogo. Kwa hiyo kama mimi yamenisaidia kwa matatizo makubwa, basi na wao hayo madogo madogo yanaweza yakawasaidia. Nikaongea na mume wangu, mume wangu akaniambia ni wazo zuri, mke wangu, sasa tunafanyeje? Nikaambia ah, sasa hivi kwa vile hatuna pesa, twende tufanye tu hizi biashara ambazo wewe umezibuni lakini tunapopata pesa, mimi naomba nisaidie pesa, tushangaye, tushirikiane ili niende nikayatafute sasa haya maji kwa wingi na haya ili ua haya maua kwa wingi, ili mradi sasa tubadilishe nini kazi. Akaniambia sawa, mke wangu, hamna shida, tuta tufanye hivyo. kwao tukafanya vibiashara vyetu tukimwomba Mungu kiukweli nilikuwa sichoki kuiombea familia yangu kwa jinsi ambavyo mimi mwenyewe imani yangu ninavyojua mimi mpaka Mungu alijalia kwa kipindi fulani watu wanaenda kufanya watu wanaenda hija na mimi nikaagizia yale maji nikaletewa maji kama dumu moja hivi nikapata na ua yale ua ya shajati Mariamu nikaletewa pia basi nikatumia yale sasa yale maji na maua kusaidia watu. Kwanza nilianza kuwasaidia pale pale mtaani, ili sasa na mimi kama mimi amenisaidia, ngoja nione na huyu mwenye shida yatamsaidieje. Kwa hiyo niliwapa watu wachache pale ambao ninajua wana shida zao mbalimbali mbali. Nilipowapa kila mmoja alisema, alisema haya bwana, kweli amenisaidia. Kuna mmoja nilimpa, nakumbuka alikuwa ashiki ujauzito Nikaambia mimi sikwambii labda kama ni mganga au labda ninachokupa kitaweza kukupa ujauzito. Ila omba Mungu we mwenyewe tu kwa imani yako. Hmm? Ukitumia hiki hii haya maji na ili ua. Inawezekana Mungu akakufanyia nini? Wepesi ukapata nini ujauzito. Kaniambia sawa nikampa. Nilipompa kusema ukweli namshukuru Mungu mimi kwa sababu alifanikiwa. Kwa hiyo yeye alipotumia vile vitu alikaa kama miezi miwili mitatu. Akaniambia unajua mimi mwenzio nimefunga. Umefunga? Mm, ni kweli, hebu ngoja tuone. Kwa tukakaa kama miezi miwili tena akaniambia sijaona na nimeenda hospitali nipo positive. Nikaambia basi tumshukuru Mungu. Kwa nikazidi kuamini kama kumbe haya maji na mafuta mbali nilikuwa nayaamini kwa sababu hivyo vilivyonisaidia. Aa, ah, ah. ila nilikuwa siamini kama nikimpa mtu mwingine mimi kwa mkono wangu vitamsaidia. Kwa hiyo ah, hivyo nini, na kweli yule akaenda kweli ana mimba, akanionyesha kipimo yuko nini positive kweli, mimba ikaendelea ikawa kubwa, mwisho akajifungua. Alipojifungua akasema sasa rasmi nawapa watu wengine, kwa sababu sasa naamini kwa mkono wangu na mimi kama vimeweza kusaidia watu wawili watatu wenye shida zao, basi naamini na mkono wangu huu nikimpa mtu vitamsaidia. Nikaanza kuwapa watu wengine nini sasa, nikaa na hapo sasa ndo natafuta riziki na mimi mm. Ehe, kwa sababu mimi natumia gharama mm. Yale maji yanapoisha, inatakiwa nitafute mtu aliyeenda Maka au anaoenda Maka, nimpe pesa afanye nini, aniletee maji na ua. Sasa napoletewa tu alafu tena nije nikupe tu hivi jamani. E kweli jamani si itakuwa dhambi kwa Mungu. <laughs> eh hapo e, sasa na mimi nikamwambia mume wangu sasa naona mimi kazi yangu itakuwa ni hii. We kama biashara zako mwenye nyingine we fanya, lakini mimi kazi yangu itakuwa ni hii. Kwa hiyo tangu hapo nikawa nasaidia watu kuwapa maji ya Zamzam na ua la Shajati Mariam kwa ajili ya matatizo mbalimbali mbali. Na namshukuru Mungu kiukweli, kila ninayempa sio wote, lakini asilimia kubwa wanafanikiwa. Kwa tangu hapo nilikuwa nafanya mimi mwenyewe, naenda mwenyewe na wapa wenyewe watu eh, kwa pesa ambayo kidogo ambayo tunaelewana eh, mpaka madumu yanaisha, naagizia mengine mwisho mume wangu akaniambia mke wangu basi tufanye tu hii nini na mimi tushirikiane tu kufanya hii kazi tusaidiane yeye anapoisha basi ni wapi tutayapata mimi ndio nitashughulika hiyo kazi Nikamwambia sawa tukaanza mm-hmm. kushirikiana mm. na baba mkombozi sasa mm. kufanya hiyo kazi na hilo jina sasa la mama mkombozi ndipo lilipokuja kuingilia hapo kwa sababu watu wengi nawapa yale maji na mafuta vina nini vinawasaidia na si wapi kama vile mganga wa kienyeji kusema lete kuku lete nini ah, nakupa bwana maji eh? tumia hivi na hivi na hivi na ili tumia hivi kama nilivyoambiwa mimi nitumie na mimi nakupa vile vile kwa hiyo nigee kiasi fulani basi tumemaliza pale kwa hiyo nenda kaombe Mungu unavyojua Mungu atakusaidia tumemaliza kwa ndio kazi ambayo naifanya. Lakini changamoto nyingine tena ilikuja imetokea. Mm Kwa msichana wangu mm. wa nyumbani mm. ambao tumekuja kumwacha, changamoto iliyotokea nyumbani sasa sisemi kama ndio nguvu ya Freemason inaendelea, mm. mimi mm. nasema ni mitihani ya Mungu tu ndiyo ambayo imetokea kwa msichana ambao tumemwacha nyumbani Vipi hapo, mbona kama una sita? Ah. Hiyo ni changamoto. Ilikuwaje? <laughs> Kwa muda ambao tumemwacha nyumbani, muda wote mm. ambao tukiwa sisi na furaha na amani sasa kwenye maisha yetu mm. yameanza tena katika hii dunia.